en ce domaine-là en ce qui concerne Manchester City euh, aujourd'hui avec ce bon ballon dans la profondeur et la tentative. Ça c'est un bon sens. c'est un très bon sens C'est un très bon sens de Pogba, décisif pour le plat du pied d'Olivier. Campagne eh, Ligue Europe. для Манчестер Юнайтед. Но ну, для конкретного матча, да, в офсайде, по-моему, был Ибрагимович, но его не фиксирует, и Златан чистый выход.